si budeme povídat o sériovém a paralelním spojení rezistorů. Rezistory můžeme propojovat sériově nebo paralelně. sériové spojení odporů Výsledný odpor počítáme tak, že odpory mezi sebou sečteme. našem případě je R1 3,3 kOhm a R2 6,8 kOhm. Takže 3,3 plus 6,8 je 10,1 kOhm paralelní spojení odporů. Počítáme jako součet převrácených hodnot a tento součet je roven převrácené hodnotě výsledného odporu. Takže 1 lomeno R se rovná 1 lomeno R1 plus 1 lomeno R2. V našem případě R1 bylo 3,3 kiloohmů R2 bylo 8 kiloohmů. Když dosadíme, tak nám výjdou dvě celé dvě desetiny kiloohmů